O pequeno mago, unha chea de traballo, por Jean Leroy e Yannick Tomé. O pequeno mago ten unha chea de traballo. Ten que darlle de comer a súa pomba. Ten que alimentar o seu coello. Ten que quitarlle o pó ao armario máxico. Ten que poñer orde na súa maleta. Ten e ten que limpiar o seu gran espello. De verdade, moitísimo traballo para unha soa persoa. Teño unha idea. Agora veño. Ah, abracar. Se somos dous, é máis fácil.